o'zgarishlarsiz rivojlanish mumkin emas. Biz o'zgarmasak rivojlanmaymiz. Agarda rivojlanmasak yashamagan hisoblanamiz. Hayotda ham xuddi sportdagi bo'lgani kabi. Barchasi oddiy. Chempion bo'lishni istasang, darhol harakat qil. Bugunoq o'zgar. O'zgarishlar uchun eng yaxshi vaqt bu bugun. 30-aprel. Biz befarq emasmiz.